Բարև ձեզ։ Ուրեմն, եթե դուք արդեն գիտեք Express.js եւ React.js օգտագործել, հարց է ծագում. ինչպես անել, որպեսզի նրանք իրար հետ աշխատեն։ Այդ հարցին մենք կպատասխանենք հենց այսօր։ Եկեք սկսենք մի հատ դադարք պրոյեկտից, դադարք պապկայից եւ եկեք ստեղծենք մի հատ Express.js պրոյեկտ։ Նենց որ եկեք terminal-ը բացենք Եվ նախարար մեզ պետք է մի հատ package.json, այնց որ npm init-y, դա կստեղծի մեր package.json-ը, այնտեղ ուրեմն ավելացնում ենք type module, որպեսի օգտարոսենք ES6 module-ներ, Եվ եկեք ավելացնենք մի հատ script, որի անունը թող լինի server dev, դա թող աշխատացնի հետևյալը, այսինքն մենք օգտագործում ենք node-ը եւ load ենք անում environment variable-ները .env file-ից եւ աշխատացնում ենք index.js file-ը, որը դեռ այդ ամենը դեռ չենք ստեղծել։ Դե նախևաճ եկեք քաշենք node-ը եւ .env բանը, module-ները, նենց որ npm երբա npm install node-mon.env save dev այսպես ուրեմն հետո ուրեմն մեզ պետք է ուրեմն այդ .env ֆայլը նշեք եք իրան ստեղծենք .env եկեք ուրեմն դնենք port 5000 Եվ իհարկե մենք չենք ուզում, որ .env-ն ուրեմն մտնի git, որտեղ մեջը կարող է ապագայում գախնաբառեր դնենք կամ ինչ-որ տես մի բան, հենց որ կգրենք .git git ignore չենք ուզում git-ի մեջ դնենք node modules-ները, որովհետև բոլոր հղված պրոյեկտները package.json-ում կան, հենց որ ընդհանրապես կարող են գրենք npm install եւ բոլոր այդ պրոյեկտները արդեն automatic ոնց որ կքաշվեն կմտնեն node modules-ի մեջ։ Node modules-ը պետք չի հիշել, պետք չի մտցնել git։ Եվ դա env։ Հիմա, բայց որպեսի ուրիշները կարողանան օգտագործեն եւ ստեղծեն իրենց local.env-ն, եկեք մի հատ .env օրինակ տնենք, .env.example որտեղ որ գրում ենք ինչ որ մի օրինակ, որ մեզ պետք է port, որը թող ինչ որ մի արժեք ունենա։ Այսինքն, ստեղ կարող ենք նաև օրինակ տարբեր օրինակ ոչ real գաղտնաբառեր տնենք եւ այլն, որպեսզի ուրիշ ինժեներները, երբ որ քաշեն մեր պրոյեկտը, այս օգտագործեն որպես օրինակ եւ իհարկե լրացնեն real իրանց local port-երը, գաղտնաբառերը եւ այն եւ այլն։ Okay։ Եվ մեզ պետք է մի հատ index.js որտեղ որ մենք կդնենք հենց մեր ծրագիրը, որը express անելու, չէ՞, բայց ուրեմն մեզ express-ը պետք, հենց որ եկեք անենք npm install express։ Այստեղ կանենք import express from express։ Եկեք ստեղծենք մի հատ express ծրագիր, հենց որ const app express Եվ express-ը թող աշխատի express.list, ա, գնանք app.listen, app.listen թող ուշադրություն դասնի հետևյալ port-ին, ուրեմն process.env.port, այսինքն environment variable-ների port-ի արժեքն ենք մենք ստեղ ընդունում։ Բայց եթե հանգարց environment variable-ների մեջ port չլինի, այսինքն սա undefined լինի, մենք կարող ենք համենայն դեպս գրենք sense 3000 օրինակ 3, չգիտեմ։ Այս ինչ է ստացվում, որ եթե հանգարց port-ը environment variable-ների գոյություն չունենա, undefined լինի, հակառակ դեպքում կօգտագործվի սա։ Okay, սա ուղղակի թող լինի, չի խանգարում։ Եկեք ավելացնենք մի հատ route, որպես օրինակ, app.get թող գնա slash data օրինակ ընդունում է մի հատ ֆունկցիա, այդ ֆունկցիան կընդունի մի հատ request եւ response եւ response-ում եկեք send ուղարկենք մի հատ object, որը ունի first name Bob, last name mills, ինչ որ sense մի բան։ Եվ իհարկե express-ը տակից սա կուղարկի որպես JSON հետ client-ի։ Դե եկեք այս ամենը աշխատացնենք, նես որ կանենք npm run ինչ էր server dev, կարծում եմ անունը server dev, հա։ Նենց որ server dev Դա ուրեմն օգտագործելով node-ը եւ իհարկե load անելով environment variable-ներ.env-ից այդ ամենը կանի եւ կաշխատացնի մեր index.js ֆայլը, որը խնդրեմ աշխատացրեց, որ նշանակում է մենք հիմա ես թե ստեղ գնանք localhost port-ը ոնց որ 5000 էր, չէ, /data մենք կստանանք first name bob, last name mills, okay? Այսինքն մենք հիմա ունենք լրիվ աշխատող express ծրագիր։ Եթե express-ը արդեն գիտեք, այս ամեն ինչը ծանոթ է ձեզ, ոչ մի նորություն այս պահին չկա։ Okay, հիմա եկեք անջատենք մեր server-ը, control C, եւ ավելացնենք React մի հատ project։ Ոնց ենք դա անում։ Ուրեմն մենք այս բային terminal-ում մեր այս project-ի մեջ ենք, չէ՞։ Հենց որ մենք անենք հետեւյալը npx create react app եւ անունը եկեք դնենք client։ Ինչ կստացվի հիմա։ Ուրեմն client անունով մի հատ directory կամ papka կստեղծվի հեսա մեր project-ի մեջ եւ իր մեջ կլծվի մի հատ ամբողջական react project իր ամբողջ հաշախուստով, package.json-ով, node modules-ով, ամեն ինչով։ Okay, ուրեմն մենք հիմա ունենք մի հատ client անունով directory, որի մեջ կա մի ամբողջ React project։ Բարսա։ Ուրեմն եկեք cd անենք client-ի մեջ, cd client։ Եվ ուրեմն երբ որ client-ը ստեղծվում է, երբ որ մենք անում ենք create react app, ինքը .git պապկա է ստեղծում, directory է ստեղծում, որը ունի Git-ի մասին ինֆորմացիա, բայց քանի որ մենք հիմա ստեղ այս client-ը ստեղծել ենք այս Muse պրոյեկտի մեջ, մենք չենք ուզում, որ ինքը առանձին Git ինֆորմացիա պահի։ Մենք ուզում ենք մի հատ ընդհանուր Git ինֆորմացիա պահվի, նենց որ առաջարկում եմ նախևաճ delete անենք այդ Git պապկան client-ից, նենց որ rm rf-rf ու .git։ Ահա, վсё։ Git-ը հիմա ծխվեց, այլևս ինքը local git չունի, այսինքն հիմա ինքը ենթարկվում այսպես ասած այն .git ինֆորմացիային, որը այս մակարդակի վրա է, Express Express-ի պրոյեկտի մակարդակի վրա է։ Փոքր տեխնիկական դետալ։ Okay, եկեք անցնենք գործի։ Հիմա եթե ուզենանք աշխատացնենք այս պրոյեկտը, մենք ստեղ կարող ենք անենք օրինակ կամ yarn start կամ npm start, չէ՞։ Հենց որ եկեք անենք yarn start։ Դա աշխատացնում է այսպես ասած dev server-ը։ Dev server-ը ինչ է։ Դա մի հատ server է, որը կաշխատի, երբ որ մենք անենք yarn start կամ npm start, որը նաև ուշադրություն է դարձնում մեր React ֆայլերին ու երբ որ նրանք փոխվում են, ինքը թարմացնում է browser-ը եւ իհարկե մատուցում է բոլոր ֆայլերը։ Okay, այսինքն ինչ է ստացվում, որ հիմա եթե մենք client-ը բացենք եւ source-ի մեջ մտնենք, ստեղ app-ի հետ սկսենք աշխատել, օրինակ այս ամեն ինչը ջնջենք եւ ընդհանրապես գրենք hello Armenia եւ CSS-ն էլ եկեք հանենք, զուտ որ բարձացնենք այս ամեն ինչը։ Ուհ։ CSS-ը ուրահես է, այս CSS-ն էլ ամբողջովին, եթե հանենք, դե գանք ստեղ, տեսնում ենք, որ ինքը ավտոմատիկ թարմացավ։ Ինչի էլի, որովհետև այդ միած server-ը հիմա աշխատում, որը համ թարմացնում է, համ էլ մատուցում է իհարկե բոլոր ֆայլերը այս browser-ում։ Okay, այսքանը բարձր է։ Բայց իհարկե հիմա հարց է ցակում։ Լավ, հիմա մենք ունենք այս հրաշալի React ծրագիրը, որը առանձին տենց աշխատում է, եւ ունենք Express ծրագիրը, որը ելի կարելի առանձին աշխատել, ոնց անել, որ այս app ծրագիրը խոսա Express-ի հետ։ Ուրեմն նախ եւ առաջ եկեք ավելացնենք մի հատ use effect hook, որին պետք է իհարկե import անել use effect from React ինչ է ստե կատարվում, քանի որ մենք use effect-ին փոխանցում ենք մի հատ դադարք զանգված, սա նշանակում է, որ այն պահին, երբ app-ը այս component-ը mount արվի, այդ ժամանակ այս ֆունկցիան կկանչվի եւ վերջ։ Իսկ ինչ է անում այս ֆունկցիան։ Ինքը կանչում է fetch, այսինքն http get խնդրանք է ուղարկում դեպի server as path-ով /data, չէ՞։ Եվ պատասխանը ուրեմն ինքը վերածում է JSON-ին, որը վերածում է մի հատ ուրիշ խոստում, դրա համար էլի անում ենք դա then, եւ ստեղ արդեն ստանում ենք այդ object-ը, որը ստեղ այս օրինակում ընդհանրապես գցում ենք console-ում։ Այդքան բան։ Լավ, հիմա ոնց անենք, որ այս ամեն ինչը աշխատի։ Դե նախևաճ եկեք անջատենք մեր client-ը control C-ը Եվ եկեք մտնենք ուրեմն հենց մեր client-ի package.json-ի մեջ։ Հետեղով հեսա։ Okay։ Ստեղ ամենաներքևը ավելացնում ենք հետևյալը. proxy եւ գրում ենք հասցեն այն մեր backend server-ի, այսինքն մեր express server-ի, որը ինչ էր, եթե հիշում եք, եկեք էլի գանք ստեղ, հեսա չէ, հասցեն։ Կոպի ենք անում եւ դնում ենք ստեղ, հեսա։ Ուպ, slash data պետք չի։ Այսա։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մեր Express server-ը աշխատում է այս հասցեով, այս port-ի վրա, չէ՞։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ երբ որ մենք գրում ենք այս proxy-ին, ու հիմա օրինակ այս client-ի, եթե մենք գրենք yarn start, ու ինքը հիմա այս dev server-ը որ աշխատացնի, այդ dev server-ը ուշադրություն է դարձնում այդ proxy դետալի վրա։ Եվ ինչ է ստացվում, որ այն խնդրանքները, որ ինքը ստանում է, որի մասին ինքը չգիտի, ինքը ավտոմատիկ ուղարկում է այս հասցեին։ Okay, ուրեմն մեզ պետք է նաև աշխատացնել մեր Express server-ը, այնց որ եկեք բացենք երկրորդ ուրեմն terminal։ Եվ ստեղ ուրեմն գրենք ուրեմն npm run server dev։ Հիմա սա մեզ աշխատացնում է մեր Express server-ը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ունենք հիմա երկու հատ terminal, մեկը աշխատացնում է մեր Express server-ը, մեկը աշխատացնում է մեր React project-ը, չէ՞։ Այդքան բան։ Այսինքն հիմա մենք կամ կարող ենք localhost 5000/dev գնանք եւ ստանանք այս ինֆորմացիան, կամ կարող ենք react գնանք եւ refresh տանք Եվ հիմա image-ալոս, եթե մենք գնանք console, տեսեք console-ում ինչա գտնվում։ Տեսնում եք սա, այս ինֆորմացիան։ Այս ինֆորմացիան եկել է Express-ից։ Էլի, ինչու, որովհետև երբ որ մեր client-ը, մեր React ծրագիրը ուղարկեց, ուրեմն React ծրագիրը, հեսա։ Երբ որ մեր React ծրագիրը ուղարկում է /data, ինքը դա ուղարկում է իր React Dev Server-ին։ Այդ React Dev Server-ը ասում է՝ մի րոպե, ես չգիտեմ /data-ն ինչ է, դա նորություն է իմ համար, ուղարկում է այն proxy-ը անում կամ ուղարկում է այդ այդ խնդրանքը դեպի այդ proxy արած host-ին, որը localhost 5000-ն է։ Դրանով գնում է host-ը express-ին, խնդրանքը կատարում է, հետա գալիս եւ մատուցում է հետ կլիենտին։ Այդքան բան։ Այսինքն հիմա ես ինչ ուզեմ կարող եմ անել, քանի որ մեր մեր backend-ը ես աշխատացնում եմ կամ մեր server-ը աշխատացնում եմ Node-ում, Node-ով, եւ կարող եմ գամ ստեղ եւ հանգիս սրտով ուրեմն ուրեմն index index.js-ում փոխեմ bob-ից դեպի bill դա automatic server restart է անում եւ եթե ես գամ ստեղ մի հատ refresh տամ ստեղ արդեն ստանում եմ bill տեսնում եք եւ նույնպես ես կարող եմ գամ իմ էլի իմ ուրեմն React ծրագրին, ուրեմն React ծրագիրը, հեսա։ Եվ ստեղ փոխել ու ոչ թե console log անեմ, այլ alert անեմ։ Ասենք թե եւ եթե գամ ստեղ, ինքը automatic refresh կանի եւ կգցի էկրանի վրա։ Եկեք ստեղ անենք json.stringify blub undefined 2 sense json stringify Ա, Johnson, Jason, հեսա։ <laughs> Հեսա։ Տեսակ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ հիմա մենք կամ համ կարող ենք ուրեմն փոխենք եւ աշխատենք React-ի հետ, համ կարող ենք փոխենք եւ աշխատենք Express-ի հետ եւ իրանք իրար հետ sense հատ խոսում են։ Հիմա բայց այս տիպի setup-ով մենք չենք ուզում այս ամբողջ պրոյեկտը գնանք ու գցենք ինչ որ իսկական server-ին, որը կմատուցի web-ին։ Սա development-ի համար է, այսինքն սա կոդ գրելու համար է։ Իսկ ոնց անենք, որպեսզի նենց իրավիճակ ստեղծենք, որը կօգտագործենք real, երբ որ մենք ուրեմն այս ամեն ինչը դնենք server-ում։ Ուրեմն այդ ժամանակ մենք հետ են գալիս մեր ուրեմն այս այս մեր client-ն է, չէ՞, control c-ով մենք կարող ենք իրեն անջատենք։ Ահա, clear։ Հմ, հիմա մենք մեր client-ի մեջ ենք, չէ՞։ Հիմա մենք ուզում ենք ոնց որ մեր React-ը build անենք, այսպես ասած վերածենք անենց վիճակի, որը շատ ավելի օպտիմալ է, քան թե այն վիճակը, որով մենք ոնց որ կոդ ենք գրում, որպեսզի ինքը շատ ավելի արագ ու ավելի հարթ աշխատի web-ի վրա։ That's where մենք անում ենք հետևյալը npm run build։ Այսպես։ Երբ որ մենք գրում ենք npm run build, ինքը տակից մի հատ script է աշխատում, մի հատ կոդ է աշխատացնում, որը մեր այս ամբողջ պրոյեկտը վերցնում է եւ կոպիտ ասած ճզմում է իրար։ Հա, տարբեր ֆայլերը բան է, ասես կպցնում է, կոմպրեսացնում է, բան է, օպտիմիզացնում է եւ այդ ամբողջը հավաքում է մի հատ ուրիշ papկայի մեջ, իր մեջ, որը կոչվում է build։ Տեսնում եք այս papkan build, որի մեջ կան տարբեր ֆայլեր, չէ՞, ինչպես տեսնում եք, չէ՞։ Իսկ build-ի մեջ կա օրինակ static, որի մեջ կան CSS եւ JS որոշ ֆայլեր, Բայց ուշադրություն դարձրեք, որ կա մի հատ index.html, դե որը մեր ոնց որ գլխավոր պրոյեկտն է, որը ինչպես տեսնում եք, սենց մի հատ մի մի տողի վրա, սենց ճզմված, սենց փոքր փոփոխականներով, հա, այլ արդեն անուններ չկան, այլ օգտագործում են a, o, x, y, z Այդ ամեն ինչը կոմպրեսացված է, որպեսի ֆայլը լինի փոքր, որպեսի download-ը շատ ավելի արագ լինի։ Հմ Okay, հիմա դա ունենք, իսկ հիմա ոնց դա մատուցենք express-ից։ Շատ բարձ, ուրեմն նայեք։ Ուրեմն մտնում ենք մեր express կոդի մեջ եւ ավելացնում ենք մի հատ static route, այսինքն անում ենք app.use express.static եւ ստեղից ուրեմն մտնում ենք ուրեմն client-ի մեջ։ Եկեք անենք .client, հետո իր մեջ մտնում ենք build, այդքան բան։ Այսպես։ Իսկ հիմա արդեն մենք մենք կարող ենք մոռանանք այդ client-ի այդ բանը dev server-ի մասին, այլ ընդհանրապես օգտագործելով այս 5000-ը, ես եթե գնամ ստեղ, ահա, քնչեմ։ Մի րոպե /in այդ նույնն է ինչ որ index.html, քնչեմ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ հիմա express մեր պրոյեկտը մատուցում է մեր React պրոյեկտը, բայց build արած պրոյեկտը։ Ինչի? IS route-ի պատճառով։ Եթե express static-ը ձեզ ծանոթ չի եւ չեք հասկանում դա ոնց է աշխատում, խնդիր չկա, նայեք express-ի վիդեոները, այնտեղ բացատրությունը կա։ Այդքան բան, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ոնց որ երբ որ կոդը գրում ենք, այդ ժամանակ մենք կօգտագործենք մեր React React-ի ոնց որ բանը dev server-ը, այսինքն մենք աշխատացնենք մի հատ առանձին dev server React-ի համար, այսինքն աշխատացնելով npm start կամ yarn start կլիենտի մեջ, Եվ proxy-ով բոլոր խնդրանքները, որոնք որ այդ dev server չգիտի մատուցել, ինքը կուղարկի մեր express-ին եւ express-ը կմատուցի։ Խնդիր չկա։ Բայց այն ժամանակ, որ մենք ուզում ենք այս ամբողջ պրոյեկտը build անենք, հավաքենք եւ real գցենք web-ի վրա, հա, այդ ժամանակ արժի run անել npm run build, որպեսի React-ը այդպես կոմպրեսացվի եւ օպտիմիզացվի, Եվ այդ ժամանակ, ուրեմն մեր express-ից ընդհանրապես static middleware-ով մենք մատուցում ենք փոխանցելով այդ path-ը դեպի այդ build պապկան։ Այդքան բան։ Ահա, խնդրեմ, հիմա մեր Express-ը եւ React-ը շատ հեշտ, շատ པարս իրար հետ աշխատում են։ Այդքան բան, հույսով եմ այսքանը པարս էր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Հրաշք։